najua na mipango, anafungua milango, ndo anatoa michongo, namwita mfalme hapa utaheshimu hela zangu. Mheshimiwa Waziri, waheshimiwa viongozi meza kuu, waheshimiwa sana wasanii wenzangu, wahudhuriaji, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, karibuni sana. Mheshimiwa Waziri, mimi najua wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mziki wa Bongo Flava wote, hip hop na Bongo Flava. Sisi wenyewe tunajua makundi makundi umudani, lakini yote ni Bongo Flava. Lakini na hakika hujawahi kupata ya close and personal na watoto wa Mama Samia kama leo, na najua katika siku ambazo roho yako itakuwa imesuhuzika, basi itakuwa ni leo. Ushaona watu hapa wanakuja wanajishukuru wenyewe, haijawahi kutokea. Ushaona watu wanakuja hapa wanashukuru waganga wao, hujawahi kuona eh? Mheshimiwa Waziri, ushaona ile lugha ya iara ya diparato, vile vile umekutana nayo Mheshimiwa Waziri, mimi kazi ya ku niliyopewa hapa na Baraza la Sanaa la Taifa ambalo napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana